まあ、デビューを終えましたけど、いかでしたか、いかがでしょうまるでもって歯が立たない自分の中では岡さんは格闘技とかのキャリアをすごい長くて日本チャンピオンになっててでもプロレスではたった1年のキャリアしかないただその1年のキャリアという長さに ものすごい差を感じましたとりあえずデビューをして、はどのようなレースにっていきたいそうですねまずは同じ土俵にいるヤングライオンヤングライオンたちを努力して努力して努力して 超えていくことそして今日デビュー戦というデビュー戦の相手を務めていたようで岡さんといつか一人前になって新日本のメインのリングでリベンジを果たしてやりたいと思います。目標とする選手は 自分の中で3人の目標する選手がいるんですけどもこの段階ではまだ今名前を伏せるみたいですいつかその3人そして岡さんを超えていけるようなプロレスラーになってみせます大丈夫ですか 口に出して言わなきゃ伝わらないこともあると思うけどリングでしか伝わらないこともあると思います今日はそれを通じにもお客さんにも見せたつもりですまあでもあえて一言言うんだったらあいつは強くなりますよまあ俺の次ですけどね岡選手ちょっとあのーはい、辻選手は試合 と練習の時であの違うと思うんですけど、リングの上ではどうですかそうね、まあ、いつもテコンドーやってたってことで、序盤出してきましたけど、まあ、一つ一つ格闘技の要素はあります、ね、まあ、でもまだまだ隙が多かったり、まあ、バテてバテてたんで、はい、そこを消しあの一気に詰めかけたんですけど、まだまだプロレスの練習が足りないかな。ただ さっきも言った通り強くなるそういう素質は持ってます、はいま、だまだ試合内容からしてもしょっぱくてまだまだこれからですけど、はい、本当これから頼もしくてなんですかね怖いやつがまたデビューしたなと思いますまあでもずっと俺が一番ですそうは変わんないです